aql kerak aql Assalomu alaykum barcha barchaga. Bugun yangi vlogimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qarshilikda Johir Hamijonov va bugun yangi vlogimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan birga qisqa bo'lsa ham mana shu kunlik vlog olishga qaror qilgan edim va bugun sizlar bilan birga vlog olamiz va biz hozir e, ertalab ozgina vlog olgan edik. Keyin magazin kirdik. Marketda marketda katta buyuk market bor, Migros degan Antaliyada va o'sha marketga bordik, video oldik. Videomizni 5-6 minutlarida keyin securitylik kelib qoldi security nima deydi security nima bo'ladi короче guvenlik keldi guvenlik deydi turkchasiga ular kelishdi keyin yo'q biza торговый centrimizda video olish mumkin emas buni bilsanglar ham kerak yozib qo'ygan dedi xatga yozib qo'ygan dedim shu bilan gap cho'zishdi undan keyin so'radim nimaga video olish mumkin emas deb so'raganimdan keyin so'rasam o'zi biz ham bilmaymiz lekin yuqoridan shunaqa aytishgan video olish mumkin emas deyishgan Kebabda sog' va salomat bo'linglar dedim. Keyin video o'chirib tashlamiz Daha Mayli dedim, ko'zini oldida keyin videosini o'chirib tashladim. Shunaqa bir bizning vlogimiz boshlandi. Va hozir bizi bu çıktı. hozir dengizdan yağmur ozgina yomg'ir yog'di va hozir bizda o o'sha ko'cha o'yinlari hip hop break dance shunga o'xshagan har xil turli o'yinlar bo'lar ekan. Kecha internetda ko'rib qoldim, soat 8 da boshlanadi otadi. Э, bugun уже hozir soat 8 yarim bo'ldi hali boshlangani ozgina bo'lsa ham e, tayyorgarchiliklarni videoga oldim va bugun hozir endi mana ishda konsert ekan. ozgina konsertni tomosha qilamiz bo'lmasam yardımcı olursanız hemen biraz böyle geriye doğru alabiliriz.